Meu nome é Kai Rocha. Eu sou a Camila. Nós somos gêmeos. Mas a história que a gente vai contar é sobre o Kai. Ah, Ele não é uma pessoa que você precisa dizer, você vai fazer isso, isso, aqui. Não. Ele já arquiteta tudo. Todo mundo que conhece ele, minhas amigas que conhecem ele, vê que ele é uma pessoa... Até a forma que ele pergunta se você está bem. Ele não faz uma pergunta, ele já afirma. Ele, se você diz, eu vou fazer aniversário, pronto. Ele, na cabeça dele, ele já pensou na decoração, ele já pensou em tudo. Em tudo. É, o que é que vai comprar, quem vai chamar. Eu, eu, eu fiz aula na escola de frevo. Eu tô lá, três anos tô lá. É muito bom, frio é bom. Se perder um quilinho bom. É ficar magrinho, tanquinho. Um frio é com, é com pé, com pé, ponta, canhar. É, muito espaço eu sei fazer. Um saci, feio tudo. O frevo ele tem um processo muito legal que ele, ele tem o poder de unir a nação num só palco, que é a rua, né? Então na rua não tem, não tem classe social, não tem especiais, não tem ditos normais, são todos os mesmos ali em prol de uma alegria que o frevo nos proporciona. E o frevo ele nasce do povo, então ele tem, cada um tem a sua digital do passo, cada um tem o seu frevo dentro de si. E comigo é assim, com Caio é assim. Toda pessoa gosta de se sentir incluído, né? Então, essa questão da arte, né, como um todo, ou seja, a dança, o teatro, é um facilitador nessa questão. E, e, cada um também tem aquela coisa de mostrar eu sou bom nisso, né? De ser aplaudido pelo que faz. A ah, Terenetia faz aula de teatro lá, faz muita peça lá. Eu fiz peça, cinco peças eu fiz lá. Ele nunca se poupou, ele nunca eu nunca tive que preparar uma aula pensando em Caio. Eu sempre preparei uma aula de teatro que tinha Caio como aluno junto. Não tinha diferença grande. Ele tem uma essência, assim, em guardar aquilo, em, em investigar o personagem. Ele também era dinâmico, ele era importante também na vida da gente aqui do Sesc. E eu achei ele muito inteligente, esforçado, paciente. Eu estava lá é segunda sexta-feira, pego uma hora, duas a cinco horas, um tapa lá, um para governo um Paulo Câmara e João Campos, um filho, Toto Campos. Quando chegamos aqui, havia uma tristeza por conta da perda do ex-governador Eduardo Campos, né? E a gente, em meio de tanta crise, né, de tanto passagens que estavam tendo, de coisas assim que nosso governador atual não esperava, entendeu? Aí a gente conheceu o Caio, né? Que veio para cá, trouxe todo diferenciado, né? Trouxe uma luz para aqui, para dentro do palácio, entende? Ele veio fazer uma, uma visita ao palácio através de, de Valéria, que é uma amiga nossa que trabalha aqui. E, e, ele veio nos visitar e disse que tinha interesse em me conhecer e, e disse logo na visita que gostaria de trabalhar aqui. E no meio da, da nossa conversa, eu perguntei, Caio, e, e você quer trabalhar onde aqui? Aí ele disse, não, eu quero vir aqui para conversar com o João Campos e quero trabalhar com ele. Aí eu disse, Caio, mas eu sou o João Campos. Aí ele tomou um susto, ficou impressionado. Aí eu disse, é comigo, rapaz, que você está conversando e vamos trabalhar juntos. Ele costuma chegar um pouco mais cedo do horário, que é para assumir, para poder passar em todas as salas, para falar com todo mundo do palácio, desejando uma boa tarde, dando um abraço. E são esses pequenos gestos que mudam a vida das pessoas, né? Certa, é comum a pessoa estar tá agoniada, estar tá no corre-corre do, do trabalho, cheio de coisa para fazer, com a cabeça quente às vezes. E quando você vê uma pessoa que tem uma preocupação de chegar mais cedo, de perder um pouco do seu tempo para poder emprestar solidariedade, para poder dar só um abraço, mostrar carinho com, com todos que trabalham aqui. Isso faz com que a gente repense um pouquinho e dê mais valor àquelas pequenas coisas da vida. Todos, todos, tal fomos 21, colocamos 21, inclusão, todos mais.